台湾中时电子报最新消息称，台新防长口吐狂言：“他们大陆要打多少天，我们就奉陪多少天。”引发岛内网友一顿戳对。看到这个消息后，大家不禁都笑了：笑他皮肤撼大树，笑他螳臂当车，笑他痴人说梦。试问台独台军靠什么奉陪？靠给他背后撑腰的美帝，还是靠他的那些草莓兵，或是那堆破铜烂铁？ 哪个他也靠不上，只不过是放放嘴炮，过过嘴硬罢了。第一，美帝靠不住，不会真介入给其撑腰，关键时刻会弃台而逃。即便介入，那就得用他们听得懂的语言同他们对话。美彭博新闻社网站三月十四日刊发，马克思·黑斯廷斯题为《中美将在台湾问题上摊牌，中国可能获胜》的文章。文章认为。 几乎没有美国人能够理解为什么美国要冒着与中国开战的风险来保护台湾。可以看出，干涉介入台湾问题在美国民众中并没有市场，只是一少撮美国政客一厢情愿，不符合美国的民意。台独台军不要犯糊涂了，美军是靠不住的，他们也会长记性的。一九五八年金门炮击时，炮声一响，台舰被击沉三艘。 几声波索，而编入台军的美军顾问当场被炸死，美舰迅速丢下台军，仓皇逃向公海。还有七十多年前抗美援朝战争，谁都知道美军武器装备先进，甚至是武装到牙齿了，占据制空制海优势，谁都不看好我军。结果在敌我力量悬殊的情况下，解放军把美军从鸭绿江打退至三八线附近，甚至到三十七度线。 从战后各方公开的结果来看，以美为首联军伤亡一百四十七万，消耗四百亿美元物资，七千三百余万吨；而我方伤亡在十八万左右，消耗六十二亿元人民币，当时汇率计算二十五亿美元物资五百六十余万吨，战绩对比不言自明。时至今日，假如我解放台湾，美军介入又如何？七零年前。 帝国主义侵略者将战火烧到了新中国的家门口，中国人民深知，对待侵略者就得用他们听得懂的语言同他们对话，这就是以战止战，以武止戈，用胜利赢得和平，赢得尊重。中国人民不惹事也不怕事，在任何困难和风险面前，腿肚子不会抖，腰杆子不会弯，中华民族是下不倒、压不垮的。第二。 台军那些草莓兵和破铜烂铁靠不住，能奉陪多久？正像网友所说，一天还是两天？要我说，瞬间强弩灰飞烟灭。台军士兵素有草莓兵之称，是碰不得也压不得，体能差，抗压性差。看到台军射击训练照片后，简直笑掉大牙，竟然用大型遮阳伞趴在软垫上享受着 VIP 服务，真是令人搞笑。 与解放军冬练三九，夏练三伏，一不怕苦，二不怕死，形成了鲜明的反差。再简单做个对比，印军在加勒万河谷被揍得溃不成军，台军与印军相比，谁更抗揍？台 F 五系列战机更是破旧不堪，服役四十多年，摔了三十多架，被称为空中的棺材。购买法国六十架幻影二千，到现二十多年了，还摔坏了五架。 多名飞行员丧命，其 F 一六战机是按照最便宜的标准设计购买的，到现在已经轮流成三流战机了。自行研制的 IDF 战斗机更是先天不足，李登辉都承认该型飞机质量上有问题，减少列装部队。即便最近又声称要接装四十二架 F 一六 V 战机，那又如何？根本不是我歼二十等战机的对手。 其海军佩里级、拉法叶级、基德级、诺克斯级等主力战舰一共就三十来艘，这些老破旧小玩意，连红外热成像仪都是坏的、旧的、破损的，夜间基本上成瞎子。我辽宁舰、山东舰、零五五型、零五二 D 型等战舰碾压其如蚂蚁。第三，台独更是靠不住，台湾地区。 前领导人马英九和前台军的参谋总长李喜明也都认为搞台独没出路。前台湾地区领导人马英九去年警告过蔡英文当局，大陆攻台首战即中战。马英九之所以这么说，是因为他担任过八年的台湾地区领导人，也在海军服役过，所以他心里非常清楚，台军的实力是非常菜鸟。 台军的防御，台湾的军工和大陆不在一个层级上，更何况还有东风快递。下完饱和雨后，估计台军这些破铜烂铁、电力系统、交通动脉也就彻底报废了，瞬间强弩灰飞烟灭。而台军前任参谋总长李喜宁发出过质疑：有什么理由相信美国会牺牲本国子民的生命来保卫台湾？从其质疑中可以看出。 台军高层自己都心虚，自己都不相信美军会来为其撑腰，所以作为一名网民，我想问问所谓的台防长邱国正，你拿什么什么来奉陪？能奉陪多久？别再做白日梦了！台湾回归祖国大势所趋，任何逆使者都将受到法律制裁，任何助纣为虐者还会重蹈失败的覆辙。任。